Տկերեք ունեմ ձեր մաման։ Արի, արի։ Արի, արի։ Հավայ։ Հավայ, կայնի լավա։ Շրջել։ Մի հատ էլ մեկը շրջել այս մեկն էլ։ Քունեմ ձեր Անաղուած քրտի շուն լավը, այդտենց, գնա քունեն ձեր լավը։ Հավա այս երկուսին էլ։ Քունեմ ձեր Արի Չելավը տես կայնի Գնա էսյան պայի Որ էսյան պայի Ելել է սուրքարին Քունեմ նենենենեն գերեզմանը կարատը Էսյան, որ էսյան պայի։ Գերեզմանը քարդ քունեմ, նայեք քունեմ ձեր լավը։ Այ տենց արի։ Արի քունեմ ստանց տուն ու տեղը։ Էս մեկը ձիքեր արա, քունեմ սրանց։ Արի, արի քունեմ սրանց լավը, արի։ Տաբրիս, քունեմ լավները, Տաբրիս։ Իշո, իշո քունեմ սրած լավ, էս էլ կլիրս մամաները ծծի։ Նայեք դե քունեմ ձեր լավ։ Առաջ գնեսիա պայենի քունել ես լավը։ Ա, այնի մոր պուցա էլ է, կլիրս սրանք ծծեն, գնայ հետ արի։ Իսկ Դե քունն եմ ձեր լավը։ Ախպեր արի քեզ քունն եմ։ Արի, արի։ Էդի տենց էր։ Ատենց էր։ Դավայ, իշո։ Հա, հա, այնի որ պելուց էսի մերը կքունի։ Չարթես պելուց։ Էն էլ էր պինդ, էն էլ էր պինդ, քունեմ սա լավը, բեր, շուրջա քունեմ ստա մաման։ Մեկ քիչ ռիսկի արի, կլիրա սրա մաման ծծի։ Քունեմ ձեր ազգի լավը։ Ռիսկի արի։ Ահա։ Մի հատ էլ անում ես մոր պուցալ եմ։ Բոկեր ես։ Արի, արի քուն եմ դրա մաման։ Կլիրս կերել են քուն եմ իրաց դեշեկան էլ իրաց գերեզմանի քարնել։ Մեկ ճրիսկի քուն եմ սրանց լավը։ Դավայ, դավայ, կլիրս կեն, ահա, օ, всё։ Քուն եմ գերեզմանը քարնել այդ։ Ախտու, ախտու, ախտու։ <laughs> ոսկի չկա։ Գա յուտը։ Լավա քունեմ սրանց մամա։ Դե կերեք կալ իրս կերեք։